остатки, надеясь на чудо. И никто не вспомнит в молитвах меня, Лишь на погосте пустив слезу близко закончилось время, задуло костер. Свечи сгорели, не оставив и следа. Жизнь потечет. На меня посмотри, Андрей Николаевич. Жаль, что на память я не оставил куплета. Жизнь опять потечет своим чередом на память я не оставил куплета. Мир не будет, как прежде, уже никогда. Топим в остатки, надеюсь на чудо. И никто не вспомнит в молитвах меня. Лишь на погосте пустив слезу от испуга.